रेत का तूफान आप देख रहे हैं और ये स्ट्रॉम देखें कितना ज़बरदस्त है रेत का तूफान और हम लोग इसमें फंस गए हमारा एक कार यानी साथी हमारे वहाँ जाते हैं नज़र आ रहे होंगे आपको कैमरे में और ये पूरी रेत ही रेत हो रही है हर जगह और हम इस रेत में फंस चुके हैं हम वापसी में बस बहुत ज़बरदस्त मंजर होते हैं जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको मौसम देखें मौसम के साथ जो है ना बाइक राइडिंग मज़ा ही अलग है लाइफ का जब हम इस तरह से होते हैं दोस्तों के संग और टुगेदर भी grow team is team team work always जो है वो यू नो मतलब बेटर देन सिंगल बहुत ज़बरदस्त जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो चुका है और ये इतना ज़्यादा डेंजरस है हमको नज़र नहीं आ रहा और हम इस वक्त फंसे हुए हैं बीच में हमें आइडिया नहीं हो रहा कि हम कहाँ जाएंगे अभी लेकिन फिलहाल मिस तो हो गए और ये पूरा सिनेरियो जो काफ़ी कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें आगे रूट के बारे में पीछे रूट के बारे में इन बाकी दिखाएंगे आपको जब निकल जाएंगे तब हालत देखें जैसा कि भाई आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक डस्ट स्टॉम चल रहा है यहाँ पर हम लोग सेवन से वापसी पे थे रानी कोट के कट के ऊपर हैं और ये बहुत ही डेंजरस तूफ़ान आ गया है यहाँ पर साथी पीछे रह गए हैं हम लोग उनका वेट कर रहे हैं अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है सफ़र हमारा करवा दे